前兩個禮拜咧，先開始教大家點樣認識呢個 Microbit。估唔到咧，立即咧已經好多朋友問及啦。阿 Tommy 咧就即係想為佢讀緊幼稚園嗰個仔買翻塊嚟玩。而阿一登大師咧就問啦：，哇，呢個小學嘢嚟咩？我都唔係好識喎。大師使唔使買翻塊嚟我估下咧？嗱，其實 Microbit 嘅玩法啦，仲有好多好多噶。通過我手上呢個真空吸索遙控船嘅習作做例子，同大家分享一下 Microbit 同 Microbit 之間嘅無線傳訊。 要学识整个制作过程咩？咁你一定要将图片睇到最尾啊！提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇俠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。正然我上一次话齋咧，佢虽然冇 WiFi 喺里边，但系佢竟然咧有個个低耗电蓝牙嘅装置，所以唔单止用电脑，你仲可以用 iPad 咧，通过蓝牙嚟将个编程。 而且佢呢個無線嘅裝置咧，仲使到喺 Micro Bit 同 Micro Bit 之間咧都可以做一個通訊嘅協定嚟㗎。所以咧，今日咧卡洛斯咧破天荒，想使用 iPad 咧就嚟同呢個 Micro Bit 咧就玩編程。如果呢個係你第一次用 iPad 咧嚟連接 Micro Bit 咧，就請你去呢個 Apple Store 下載 Micro Bit 嘅 A P P 先。安裝咗之後咧，先至將佢開啟。而開啟咗之後咧， 你会见佢弹出咗一个咁嘅主画面，嗱好明显呢个主画面咧就同其他版本咧就好唔相同嘅，因为佢嘅第一行选择咧系 choose microbit，而你按咗佢之后咧，佢会要求你用蓝牙咧去同 microbit 做配对，嗱喺呢个时候咧，你就要肯定你嘅 iPad 咧系开启咗蓝牙功能嘅，而选择咗 pair new microbit 之后咧。 画面系会提示你将 Micro Bit 上面嘅三个按钮咧同时按下，将 A、B 同埋 Reset 三个键按下之后咧，就会出现咗一个密码嘅图案。之后照呢个密码图案咧输入去 iPad 度，再按 Next 啦，两者就能够配对好啦。如果之后大家再遇到咧有 iPad 同埋 Micro Bit 咧系甩线嘅情况咧，只要用相同嘅方法咧就可以将两者重新连接噶啦。 嗱，出現咗呢個畫面咧，就表示配對成功啦。咁我哋可以去翻主畫面，選擇 Create Code，就會進入到我哋熟悉嘅編程平台啦。嗱，我哋照喺 Basic 裏面攞出 Show LEDs，畫一個簡單嘅圖案，之後只要按 download 程式就會被傳送到已經配對咗嘅 Microbit 裏面。嗱，依個完全無線嘅操作咧～ 確實係認真方便嘅。嗱，由於今次咧我哋嘅合作係遙控船啦，咁即係 Microbit 咧，要係推動外置嘅模打嘅。啊，同 o r d u i n a 一樣咧，市面上咧都可以買到好多專為 Microbit 而設計嘅擴展版嘅。而今次咧，我選用咗依塊由 DFRobot 所出品嘅擴展版咧，最多咧就可以控制四個模打。我哋喺佢嘅電源供應接口嗰度咧。 接上咗电池盒嘅红黑线，然后再将 Microbit 嘅 GND 脚位咧对准扩展板插入去。只要打开扩展板上面嘅开关仔咧，就有电供应俾 Microbit 嘅啦。而扩展板上面嘅绿色接线处咧，亦都显示得好清楚，四个摩打嘅接驳方法噶。我哋咧只需用 M1 同埋 M2。而电线开线之后咧，最好将铜线接一接。 然后先至插入去接线柱，扭紧螺丝。由于螺丝咧将电线嘅外皮咧都夹紧，电线先唔会咁容易断。电源同埋摩打六条线都接好咗之后咧，我哋可以嚟试下编程啦。由于第一次用扩展板，要下载程式库啦，我哋都系用翻电脑嘅平台比较方便少少。先去到 g i t h u b c o m c 线 e e s i n d h t r o b o t 斜线 p x t hyphen motor 嘅网页里边，就可以阅览呢一块扩展版嘅详细使用解说。编程嘅时候，只需打开新嘅专案，再去到设定度，选择 extensions，再将刚才接合嘅网址复制落去，就会搜寻到 motor 嘅 extensions 啦。按一下再入。 就自然喺編程平台裏面咧，多咗個 D.F.driver 嘅選擇。按一按 D.F.driver 咧，就會出現好多同控制摩打有關嘅方塊。為咗試用呢啲方塊咧，我哋開咗幾個咧按 button 嘅方塊，再將 motor 嘅方塊抄喺佢裏面。我哋可以隨意喺 motor 方塊裏面選 M1、M2，亦都可以改變佢嘅方向，選順時針或者係逆時針。 最后咧，亦都可以输入数字改变个速度，而喺速度一栏输入零咧，即系指示摩打停低咁解。下载咗程式之后咧，你见到按 A 咧就 M one 转，按 B 就 M two 转，而 A B 一齐按咧就两个摩打會会一齐停低。为咗方便同学咧，我哋好多时都会买套件噶。咁呢套套件咧就有齐制作模型船嘅所有配件啦。咁我哋先将摩打咧。 用配件接好螺旋桨，再用呢个黄色嘅夹具咧夹紧摩打，然后用螺丝咧固定喺绿色嘅底板上面。由于夹具系有厚度噶，所以今次咧我哋选用咗四支较长嘅螺丝。安装好摩打同埋螺旋桨之后咧，就将两块绿色嘅底板咧相连。而喺呢个时候咧，就要用到呢啲金属嘅连接件啦。 由於金屬連接件咧就比較薄，所以用短嘅螺絲就可以啦。將兩塊綠色底板以九十度咁樣連接起。使用薄嘅金屬連接件咧，仲有個好處就係可以徒手屈接嚟調校角度。嗱，而家螺旋桨咧就被調校到咧斜斜地咁插入水裏边。至于船嘅外殼咧，同學可以使用一啲冇用嘅塑膠樽嚟改造，亦都可以參考卡洛斯之前嘅影片，用真空吸塑嚟自己製造。

而即使綠色底板固定咗咧，我哋仍然可以屈接金屬片咧，去調校呢個螺旋槳個角度嘅。嗱，做到呢度咧，就可以將 Microbit 嘅組件咧都安裝埋落船裏面啦。我哋用彩虹線刺出四條線，用開線鉗重新開線，跟住用剛才教嘅方法咧，將銅線部分咧接起佢。 然後先至好插入去 M1 同埋 M2 嘅接線柱度安裝。至於彩虹線嘅另一端咧，就要焊接去摩打。喺焊接之前咧，先將銅線包咗石先。咁之後要焊接去摩打嘅端子咧，就更加容易上石啦。焊接完成之後咧，就可以將 microbit 同埋擴展板個組合以及電池盒咧。 都稍微用少少嘅热熔胶固定喺全身里边，你不妨用刚才简单嘅编程咧试一试摩打嘅转动。嚟到编程嘅部分咧，今次我哋会分开两部分进行嘅，而第一部分咧就系为遥控嗰份 microbit 去编程。喺呢度咧，我哋需要去 radio 里边选择一个 radio set group 嘅方块，而喺方块里边咧。 隨便挑選一個由零到二百五十五嘅數字，呢個數字咧類似係兩塊 microbit 互相溝通嘅一個頻道。咁我哋喺呢度咧就揀咗十四。之後咧，我哋選擇按 button A 裏面放入一個 radio send string 嘅方塊。喺度我哋選擇 button A 作為轉左嘅一個按鈕。於是咧，我哋就喺個 string 裏面打入咗 L。 而再放多一个 show LED 嘅方块，佢画埋转左边嘅图样添。于是乎，编程完之后咧，你按 button A 咧，就会同时 send 咗一个 L 嘅字串俾接收嘅 microbit，而亦都喺自己嘅 microbit 里边显示呢个转左嘅图案啦。我哋同样做多个方块系转右嘅，即系 radio send string 咧系要 send R 六。 而同時顯示轉右嘅圖案。好啦，嚟到向前、向後又要點做呢？嗱，唔好忘記，我哋嘅 Microbit 咧係可以檢測 gesture，亦即係我哋嘅動作嘅。我哋今次咧喺 input 裏面咧攞出一個叫做 On Shake 嘅方塊，而當我哋喺方塊嘅 Shake 字裏面下拉咧，就會得到咧更多嘅選擇。 而今次咧，我哋就選擇咗 logo up，亦都即係當 microbit 上面嘅標誌咧向上嘅時候，我哋就會啟動呢一個方塊。方塊裏面放入 radio send string 字母 F，同埋顯示向前嘅圖案。然後我哋照版主碗做多個 logo down，裏面放 radio send string。 字母 B，再显示向后嘅图案。嗱，千祈唔好忘记咗，我哋仲需要控制嘅船停低落嚟嘅，所以我哋最好咧加多一个 On Button A 加 B 嘅方块，而里边咧就放入咗 Radio Send String 字母 S，然后再显示一个停止嘅图案。编好程之后，千祈唔好唔记得打翻个名。 将个程式储存起佢，跟住咧，我哋揾另外一块嘅 Micro b t 出嚟做配对。配对好之后咧，就可以将呢个曲咧 send 去呢一块嘅 Micro b t 啦。嗱，虽然依刻咧仲未可以遥控到只船，但系咧都可以用按钮同埋个 gesture 咧嚟检测下显示嘅图案啱唔啱。控制嘅 Micro Bit 编程好啦，就轮到帮船上面。 負責接收嗰塊 MacBook 編程啦。嗱，今次我哋完全採用 iPad 嚟工作，所以開咗新檔案之後咧，一樣咧就喺設定度加入新嘅 extensions，而將 GitHub.com 斜線 dfrobot 斜線 p x d h y p h e n m o t o r 打入去，就會同使用台式電腦一樣出現咗 dfrobot 嘅方法選項啦。編程方面咧，同控制嗰邊一樣。 先要喺 OnStart 里边加入 RadioSetGroup，而刚才我哋选咗十四，所以喺接收呢边咧，一样要选翻十四，先至可以接收得到噶。之后咧就系一连串嘅方法咧去检测究竟喺 Group 十四呢度咧接收到啲咩字串啦。所以第一个加嘅咧就系 OnRadioReceivedReceivedString。嗱，注意当中 ReceivedString 呢个方法咧。 按一按就可以隨意複製出嚟，因間我哋要用呢個 received string 呢個方法好多好多次嘅。而喺 on radio received 裏邊呢，就要加入預訂呢個條件方法啦。我哋裏面再放入比較方塊去檢測，如果 received string 係等於一個 F 嘅字母呢，我哋就會同時將 M1 同埋 M2 兩個 m o d o r 驅動向前。但係喺呢度要提醒大家一下嘅。 就喺我哋船嘅套件里边咧，嗰两个螺旋桨啦，系相反方向嘅，所以咧反而喺 M One 同埋 M Two 嘅设定里边咧，一个系逆时针，一个系顺时针。咁究竟边个逆时针，边个顺时针咧，就要睇具体情况而定嘅。咁至于速度咧，两个我哋都 set 做一百，而跟住嘅编程工作咧都系相似嘅，都系不断咁放入 On Radio Received 嘅方块，而去检测 B 啦。 R 啦、L 啦，同埋 S 等等嘅字母检测到之后咧，就去控制两个摩打作出相应嘅举动。比较特别一提嘅咧，就系当检测到 S 呢个字母咧，我哋就会选用 Motor Stop All 呢个方法。顾名思义，就系用一个方法将所有嘅摩打都同时停低，而唔需要。 逐個逐個將佢嘅 speed 去 set 做零啦，你再檢測個編程冇問題咧，就自然可以去下載啦。但下載之前咧，提醒大家千祈唔好唔記得，又要同呢一塊負責接收嘅 microbit 去進行配對喎。假設配對同埋下載都非常順利咧，就輪到我哋要過最後嗰一關啦。而呢一關當然就係測試啦。但假設兩塊 microbit 咧係配對到。 同埋能夠傳送同埋接收的話呢咁你按鍵或者改變姿勢呢摩打點都有啲相應嘅動作嘅。喺呢度我自己都修改咗好多次先搞得掂啊！例如我就曾經將個 logo up 同埋 logo down 調轉咗啦。嗱，齋 run 完都冇用㗎，點都要放落水試下，你先至知道自己嘅編程成功或者唔成功嘅。但係唔緊要㗎，同學可以喺個個編程過程裏面不斷咁修改。 甚至使用另外一啲按键或者姿势嘅组合，而达到自己想要嘅效果嘅。隻船喐得之後咧，仲有好多嘢玩噶。例如首先買翻個大啲嘅水池，等佢可以行到直線先啦。此外咧，我哋可以繼續教學生咧用真空吸塑嘅技術，去為隻船咧做翻個上蓋、噴油等等。